Wafanyabiashara waliohamishiwa soko la Darajani waiomba serikali kupunguziwa kodi pindi itakapokamilika ujenzi wa soko hilo, kwani kwa sasa wanapitia changamoto kubwa ikiwemo kukosa kwa wateja, jambo ambalo linarejesha nyuma maendeleo yao. Hayo yameelezwa na wafanyabiashara walipokuwa wakizungumza na Tifu TV. Wamesema hali ya biashara ni ngumu, kwani wateja hawafiki maeneo walipo, jambo ambalo linapelekea kuzorota kwa biashara zao na kufunga kwa baadhi ya maduka. Yani wanunuzi au wateja wetu au wateja wowote wale kwa jumla hawafiki huku juu, hawafiki. Tupo wenyewe kama wenyewe, siku zote tunakuja tu tunalala, tukiamka ndio hivyo. Hatuna biashara yote tunayoifanya. Mtu atoe pesa yake mwenyewe ya kuja hapa, atoe nauli, aje zake dukani, na kurudi nyumbani, ndio hiyo kazi ambayo tunayo, lakini hatuna maisha tuseme biashara leo tutegemee sijui tunapata wateja wangapi, kama mwanzo tulivyozoea tulipokuwepo vikokotoni biashara ilikuwa inaenda vizuri, lakini huku hakuna, hasa hakuna. Tangu serikali watuone na si akimaliza hivyo maduka ya juu, sio tuwe wa mwanzo, wa wengine tu hajaanza ku hawajaanza maduka ya huku darajani wakapata wao mwanzo watuonesie kwa jicho la huruma. Hata hivyo, wamewataka wateja kufika maeneo waliopo ili kununua biashara zao, kwani hali hiyo itawasaidia kuwanyanyua kiuchumi na kuweza kuhudumia familia zao. Omba waje watuunge mkono, japo siku zishakuwa chache tena, kwa matumaini ambayo tumepewa kama mwezi wa kwanza, inshallah tutaanza majengo mapya. Kwa hiyo tunawaomba japo huo ni mwezi ni miezi bado imebakia michache, watunge mkono angalau tupate ile pesa ya kufidia ambayo tukipewa maduka tupate kuyalipia angalau kodi, maana hatuna pesa hata kulipia kitu chochote, maana ndio mtaji wote umeisha. Hatuwezi kuchukua biashara jingine kuleta, hatuwezi kununua kitu chochote tukakiweka dukani, kwa sababu hata tukikiweka ni sasa na pambo, kama mnavyoona hivi hivi tumeweka, ndo pambo ndo hivi hivi kwa hiyo hatuna chochote ambacho isipokuwa tu tunaomba serikali <clears throat> itunge mkono <clears throat> vile vile ma, maanini maduka hayo yatakapotolewa watuone sisi wa mwanzo, sio kuwa mtu anakaa yuko wapi uko kwake na pesa vyake, anataka na yeye aonekane anafanya biashara ndo yeye aonekane yeye ndo ana pesa kwa yeye mwanzo, tuonekane sisi ambao tumeipigania hii kuanzia mwanzo mpaka leo tupo hapa na hatuna chochote, na tunakuja hivyo hivyo kwa sababu ile tunajipata ma, pengine kesho mtu atakuja kutokezea atanua japo kitu kimoja, kesho mtu hivyo. Ndio tunavyofanya tunavyokuja, na tunajipa moyo, hatukati ile tamaa, kwa sababu tuna <clears throat> uchungu na biashara yetu, na tunataka tupate kile kipato ambacho kitusaidie na tupunguze zile ambazo niombaomba mtu ana eh, leo sijui fulani je shingapi shingapi, lakini wewe tunakuja hivyo hivyo. Hali ni ngumu, saa nyingine mtu anakaa siku tatu siku nne hali mpaka narudi narudi nyumbani ndo nakula. Nikiripoti kutoka skuli ya Darajani ni Maua Juma wa TIFF TV.